Aku langgar semua jalan dalam arki Aku tak gentar jenis aku just do it Aku langgar semua jalan dalam arki Aku tak gentar jenis aku just do it Tak perlu ID sebab aku macam VIP. Girl like you masuk mana-mana pakai IC Macam Mr. J aku buat sampai jadi Always on the grind dari malam sampai pagi 24-7 tapi bukan 7E Limited edition sebab now PKP Bukan Justin Bieber tapi aku just believe Doing all this shit sampai hit satu mili Satu mili Just believe Aku langgar semua can dalam arkin Aku tak gentar jenis aku just do it Aku langgar semua can dalam arkin Aku tak gentar jenis aku just do it Aku nangis semua jalan dalam arki Aku tak gentar jenis aku just do Bitches, yeah, it's time to go Tali lepas satu, tapi yeah, you know Tangan ku mula dulu, engkau kutuk Dah tak lemah, mahu it as one day Cuba-cuba fall All these bitches tryna ride my dick. Fuck what happened in the man's bitch. Got a heart broken, now it's time to bitches. Chill. Sabe lo muchana dum dum. Wajinta la ko banat badat boom. Ibu langga, otana iko. The fuck. Chill. Chill. Chill. Chill. Aku lama semua dalam Ku langgar semua jalan dalam arki Aku tak gentar jenis aku just do it Aku langgar semua jalan dalam arki Aku tak gentar jenis aku just do it